credo in me anni che non scorderemo mai sono passati in fretta ma per noi scivola la vita come un film e siamo liberi di tornare a casa un'altra età dove con la nostra abilità superiamo esami di routine e poi formiamo un team cuore mio ancora ed ancora tutti i sogni miei Finalmente anticipo i tuoi sguardi e trovo come un sentimento nuovo Dentro me ma ancora non lo sai che presto inizierà il nuovo mondo che verrà quando scoprirai il grande amore já porque me deu.